логистикалык инфраструктураны түзүү аркылуу транзиттик потенциалды өнүктүрөбүз деди акылбек жапаров кыргызстанга япониянын он алты ати компаниясынын өкүлдөрү келет камчыбек ташиев венгрияда эл аралык мелдешке катышкан спортчулар менен жолукту кыргызстан менен сауд аравиянын ийими өз ара мамилелерди өнүктүрүүгө даяр улуттук банктын карамагында кырк алты бүтүн ондон жети тонна алтын бар кыргызстанда дизайнерлер жана кол өнөрчүлөр ассоциациясы түзүлдү кыргызстандын бир нече негизги транспорттук түйүндөрдүн кесилишине жайгашуусу кытайга россияга жана казакстанга жакындыгы ошондой эле борбор азиянын калган бөлүгүнө жеткиликтүү биздин өлкөнүн соода жана транспорттун идеалдуу борбору болуусуна шарт түзөт бул туурасында министрлер кабинети төрагасы акылбек жапаров бишкекте өткөн тематикалык тегерек столдун жүрүшүндө билдирди министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей борбордук азия эки континентти стратегиялык маанилүү кесилишине жайгашкандыктан транспорт коридорлору үчүн маанилүү аймак болуп саналат сөзүнүн аягында министрлер кабинетинин башчысы акылбек жапаров чакан мамлекеттердин мааниси күчөп ал эми жаратылыш ресурстарына бай өлкөлөрдүн доору аяктап бара жаткандыгын белгиледи кыргызстанга япониядан он алты айти компаниянын өкүлдөрү келет алар жергиликтүү кесиптештер менен жолугуп кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашат маалыматка ылайык алардын үстүбүздөгү жылдын жыйырма төртүнчү мартында келүүсү күтүлүүдө алар jetra кеңсесинин кызматкерлери менен биргеликте борбор калаадагы жошторго барышып айти форумга жана central asian tech awards сынагынын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктарды тапшыруу аземине катышат жана бир катар ата мекендик компаниялар менен жолугушууларды өткөрөт улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы улуттук бокс федерациясынын вице президенти камчыбек ташиев жана бокс федерациясынын президенти умбеталы кадыралиев жетинчи он экинчи февралда венгрияда өткөн бокс боюнча эл аралык мелдешине кыргызстандын атынан катышып келген спортчулар менен жолугушту укмк төрагасы камчыбек ташиев спортчулардын жеңиши менен куттуктап боксчуларын эмгек сиңирген машыктыруучусу тилекмат энкеевке жана акыйкат абаевге ыраазычылыгын билдирди төрага бул жеңишти багындырууда машыктыруучулардын эмгеги зор экендигин баса sergiledi. ички иштер министри улан ниязбеков сауд аравия падышачылыгынын кыргызстандагы элчиси ибрахим бин ради аль радини менен жолугушту иимдин басма сөз кызматы билдиргендей ниязбеков жолугушууда сауд аравия падышачылыгы менен болгон мамилени жогору баалап мындан ары өз ара пайдалуу кызматташууга даяр экендигин билдирди тараптар ички иштер министрликтеринин ортосундагы өз ара кызматташуу боюнча олуттуу маселелерди талкууга алышты жолугушуунун жыйынтыгы боюнча эки мамлекеттин өкүлдөрү коопсуздукту бекемдөө жана кылмыштуулук менен натыйжалуу күрөшүү максатында ту кт мамилелерди өнүктүрүүгө даяр экендиктерин билдиришти Ұлттық банктың қарамағында 46,7 тонна алтын бар. Бұл туралы хабар агенттігінде маалымат жиынында Ұлттық банктың расмий өкілі Аида Қарабаева білдірді. Аның айтымында банкта алтынның екі түрі бар. Алтын валюта резервінде 16 тонна жана 138,5 миллиард сомға барабар болған алтынның қоры. Ескерте кетсек, Министрлер кабинетінің төрағасы Ақылбек Жапаров хабар маалымат агенттігіне маяк беріп жатып, кумтөрдүн 2 жылда 45 тонна алтын, 8 тонна күміс чогулгандыгын білдірген. соода өнөр жай палатасынын алдында дизайнерлердин жана кол өнөрчүлөр ассоциациясы түзүлдү соода өнөр жай палатасынан белгилешкендей ири ассоциация түзүү чеберлердин эл аралык рынокта өз кызыкчылыктарын жылдырууга мүмкүндүк берет ошондой эле сариев кошумчалагандай жаңы ассоциация ата мекендик усталардын кесиптик кызыкчылыктарын коргоого жардам берет дизайнерлер жана кол өнөрчүлөр бирикмесинин курамына тумар накта элдик кол өнөрчүлүк союзу кыргыз тили алтын кол нарын алай жана башка ири бирикмелер кирген